Hola, benvinguts a Contrasons, jo sóc l'Ivan, qui s'amaga és el Javi, i avui farem un viatge musical als anys 80. Ja us vam dir que ens agradava la foscor i avui ens hi revolcarem. Començarem a Austràlia amb una banda d'aquella època, dels anys 80, i acabarem a Barcelona amb dues bandes actuals que recuperen aquell so. Ens n'anem a Austràlia a principis dels 80 amb una banda que sonava molt europea, eren dies de post-punk, i de pop sintètic, però ells el que feien era un electro personal. Ells són Artificial Organs i el tema que us proposem és Every Night a Party. I ara venim cap a Barcelona amb un duet d'electro, amb un duet amb influències d'aquella Cold Wave i de, també de música industrial dels 80, de la foscor dels 80. Fa uns mesos editaven un set polsades, acaben d'editar un llarg, però el que recuperarem és aquests set polsades que va editar el segell Burka for Everybody. Ells són Y i el tema que us recomanem és Viento Gris. I per acabar ens quedem a Barcelona, són un trio, ens regalen la seva primera referència a través d'un segell de nova creació, un segell que es diu Roam, tal qual sortits de la movida madrilenya menys petarda, es diuen Ciutat Lineal i el tema que us proposem és Movimiento. Esperem que us hagi interessat aquest viatge a través de tres discogràfiques barcelonines, Domèstica, Burka for Everybody i Roam. Us esperem la setmana que ve.